सत्तर कोटी रुपया खर्च करून व प्रकल्प लायतात improvement and widening of road from Khareban bridge to रावणस्फ circle via Daivadnya Bhavan and power house circle to Apollo Victor hospital phase one